мальчику свои инкубаторы у них. Будем выбирать и покупать сегодня уток. Все вам расскажу и озвучу. Едем мы по старой дороге на Зарайск. Это все Московская область. Серебрянопрудский район морскую игру. вдалеке уже Кремль виднеется за райский. Историческое место. Бывшая крепость. Казацкая. Бывшая казацкая крепость. Мы направляемся как раз. все ближе и ближе к Зарайску подъезжаем скоро. Вот она, впереди крепость вниз. приехали в Зарайск. Сейчас подъедем на мост. Здесь протекает река Сетра. Вот она и по серебряному, серебряным прудам течет. И вот здесь, в Зарайске тоже. выезжаем на мост. Сейчас оказалось. Вот такие старинные здесь домики. Адрес какой? Улица Новопушкарская, 3. Вот они едут сейчас к нам домой, в деревню, вот, вот этих коробочках. Здесь у нас 40 штук. Вот они сидят тут, попискивают и просятся на свободу. Вот. Это начало их жизни в нашей деревне. Сейчас им 7 суток. сразу корм купили для них. Детский такой.